Ողջույն հարգելի ունկնդիրներ, այսօր կքննարկենք Գյոթե ինստիտուտի A1 մակարդակի քննության երկրորդ տեստի օրինակը։ Կկատարենք միայն լսել-հասկանալ բառությունները։ Ես աուդիոյի սկզբից կտրել եմ քննությունը վարողի նախնական խոսքը եւ առաջին պայշպիելը օրինակը։ Քանի որ դրանք բոլոր տեստերի մեջ նույնն են եւ որpիսի ձանձրալի չլինի, միանգամից սկսել եմ բառություններով։ Անցնենք գործի, լսենք առաջին աուդիոն։ Nummer 1. Wo wollen wir dieses Jahr unsere Party machen? Ich bin für eine Feier am See. Wir können schwimmen, grillen. Ich bin nicht dafür. Ich finde eine Party im Garten viel besser. Bei Regen können wir schnell ins Haus und im Haus schön weiter feiern. In Ordnung. Da können wir auch grillen. Wo wollen wir dieses Jahr unsere Party machen? Ich bin für eine Feier am See. Wir können schwimmen, grillen. Ich bin nicht dafür. Ich finde eine Party im Garten viel besser. Bei Regen können wir schnell ins Haus und im Haus schön weiter feiern. In Ordnung. Da können wir auch grillen. Հարցը հետևյալն էր թե «Ո՞վ wollen die Freundin die Party machen» (Որտե՞ղ են ուզում ընկերները փարթի անել)։ Տարբերակ առաջին՝ Im Garten (այգում), տարբերակ Բ՝ Im Haus (տանը) և տարբերակ երրորդ՝ Am See (ծովի մոտ)։ Ընկերներից առաջինը հարցնում է. «Wo wollen wir dieses Jahr unsere Party machen» (Որտե՞ղ ենք ուզում մենք այս տարի մեր փարթին անցկացնել։ Եվ շարունակում է. Ich bin für eine Feier am See. Ես կողմնակից եմ ծովի մոտ տոնել։ Feier նշանակում է տոն կամ տոնել։ Wir können wir können schwimmen grillen։ Մենք կարող ենք լողալ եւ խորոված անել։ Եվ մյուս ընկերը պատասխանում է. Ich bin nicht dafür։ Ես վստահ չեմ։ Ich finde eine Party im Garten viel besser. Ես գտնում եմ, որ մեր տոնը պարտեզում ավելի լավ է անցկացնել։ Բայրեգեն քոնվիշնել է ինձ հաուս։ Անձրևի ժամանակ մենք կարող ենք շուտ գնալ տուն։ Եվ մյուս ընկերը ասում է. Իմ օրնունք։ Այո, ճիշտ է, կամ ամեն ինչ կարքին է։ Իմ օրնունքը նշանակում է ամեն ինչ կարքին է, կամ ճիշտ է։ «Դաքոնն վիր յա աուխ գրիլեն» այնտեղ մենք նույնպես կարող ենք խորոված անել։ Եվ այդքանից հետո պարզ է, որ տարբերակ ան է, ընկերները որոշում են փարթին նշել Գարթնում, պարտեզում, տարբերակ Ա։ Խաչով, խաչով նշում ենք տարբերակ Ան պատասխանների թերթիկում։ Möchtest du heute Abend mit mir in das Konzert von Rosenstolz gehen? Hm, gern. Aber wann beginnt das Konzert? Ich bin ja bis um halb acht im Spanischkurs. Dann gibt es kein Problem. Die fangen um 9 Uhr an. Wollen wir uns um halb neun an der Kasse treffen? Ja, wunderbar. Dann bis heute Abend. Պետք է պատասխանեինք այն հարցին, թե Van beginnt das Konzert, երբ է սկսվում համերգը։ A տարբերակ 7-ից Բ տարբերակ ութանցկեսին և Ց տարբերակ իննին։ Եվ տղան ասում է. «Möchtest du heute Abend mit mir in das Konzert von Rosenstals gehen»։ Դու ուզում ես այսօր երեկոյան ինձ հետ Ռոզենշտալտի համերգ գալ։ Եվ աղջիկը ասում է. «Gern, aber wann beginnt das Konzert»։ Հաճույքով, բայց ե՞րբ է սկսվում համերգը։ Ich bin bis um halb 8, halb 8, halb 8 նշանակում է 7:30։ Մենք ասում ենք 7:30, բայց եւ հասկանում ենք 7:30, բայց իրանք ասում են halb 8 մեր մեր լոգիկայով, մեր տրամաբանությամբ հալբախտը պետք է լիներ 8-ից կեսին, բայց գերմանացիները ասում են հալբախտ եւ դա նշանակում է 8-ին կես է պակաս 8-ին, կես է պակաս հալբ ախտը, այսպիսով նշանակում է 7-ից կես։ Եվ աղջիկը ասում է. «Իշպին բիս ում հալբ ախտ, իմ շփանիշ կուրս»։ Ես մինչև 7-ից կեսին իսպաներենի կուրսի եմ։ Եվ տղան ասում է. «Տան գիպտս քայն պրոբլեմ»։ Ոչ մի պրոբլեմ չկա։ Die fangen um 9 Uhr an։ Նրանք սկսում են ժամը 9-ին։ Եվ այս նախադասությունից մենք իմանում ենք, որ ֆիլմը սկսվում է ժամը 9-ին։ Սա ամենակարևորն է, C տարբերակն է, պատասխան C-ն է ճիշտը։ Եվ շարունակեմ թարգմանելը. Wollen wir uns um halb 9 halb 9-ն այստեղ նորից մեր լոգիկայով halb 9-ը պետք է լիներ 9-ից կես, բայց halb 9 նշանակում է 9-ին կես է պակաս, այսինքն հարբնոյնը գալիս է 8-ից կեսը։ Գերմանացիներն ասում են հարբնոյն եւ հասկանում են 8-ից կես։ Մի քիչ դժվար է։ Ես նույնպես շատ դժվար եմ սովորել այս ժամերը, բայց պետք է մտապահել։ Wollen wir uns um halb 9 an der Kasse treffen։ Կարող ենք մենք 8-ից կեսին կասայի մոտ հանդիպել։ Եվ աղջիկ ասում է. «Ja, dann bis heute Abend»։ Այո, մինչև այս այդ դեպքում մինչև այսօր երեկո, մինչ երեկո։ Պատասխան ցեն է ճիշտ, um 9 Uhr։ Ֆիլմը սկսվում է ժամը 9-ին։ Nummer 3 Entschuldigen Sie bitte, ich suche ein Taxi, vielleicht dort vorne rechts? Ganz einfach. Gehen Sie die Straße hier geradeaus und an der Ecke nicht nach rechts. Da finden Sie keins. Gehen Sie nach links. Sie müssen nach der Ecke noch circa 100 Meter laufen. Da stehen schon die Taxis. Vielen Dank. Entschuldigen Sie bitte. Ich suche ein Taxi. Vielleicht dort vorne rechts? Ganz einfach. Gehen Sie die Straße hier geradeaus und an der Ecke nicht nach rechts. Da finden Sie keins. Gehen Sie nach links. Sie müssen nach der Ecke noch circa 100 Meter laufen. Da stehen schon die Taxis. Vielen Dank. Երրորդ հարցը հետևյալն է, թե ոչ տեն տաքսիս, որտեղ են կանգնում տաքսիները։ Կինը հարցնում Այն շուտ կընկզիվի թե իր սուխ է այն թաքսի։ Ներեցեք խնդրում եմ, ես փնտրում եմ տաքսի։ Վիլայխ տորտվոներեղց։ Երևի դեպի աչ պետք է գնամ։ Եվ տղամարդ պատասխանում է. «Ganz einfach, gehen Sie die Straße hier gerade aus» գնացեք փողոցով ուղիղ und an der Ecke nicht nach rechts Եվ անկյունի մոտ դեպի աջ չթեքվեք, նիրտ նախ ղեղց։ Da finden Sie keins, այնտեղ ոչ մի հատ չկա։ Gehen Sie nach links։ Գնացեք դեպի ցախ։ Այսինքն մենք հասկացանք, որ պետք է գնանք սկզբում ուղիղ gerade aus und links։ Gerade aus und links, այսինքն C տարբերակը gerade aus und links։ Զիմյոսննախտը էք է, նող ցիրկա այն հունրատ մետր լաուֆ են։ Դուք պետք է անկյունի մոտից մոտավորապես 100 մետր քայլեք։ Դաշտեն շան դի տաքսիս։ Այնտեղ կանգնած են արդեն այնտեղ արդեն կանգնած են տաքսիները։ Եվ կինը պատասխանում է Ֆիլեն դանկ, շնորհակալություն։ Nummer 4 Guten Tag. Ich möchte einen Sprachkurs besuchen. Wie lange dauern Ihre Kurse? Die Sommerkurse jetzt im Juli und August zwei Wochen. Unsere normalen Kurse dauern aber drei oder vier Wochen. Gut. Ich möchte einen Sommerkurs. Im Juli oder August? Anfang Juli. Guten Tag. Ich möchte einen Sprachkurs besuchen. Wie lange dauern Ihre Kurse? Die Sommerkurse jetzt im Juli und August zwei Wochen. Unsere normalen Kurse dauern aber drei oder vier Wochen. Gut. Ich möchte einen Sommerkurs. Im Juli oder August? Anfang Juli. Հարց 4, որը հետևյալն է։ Wie lange dauert die Sommerkurs? Ինչքան է ամառային կուրսի տևողությունը։ Ա տարբերակ «Այն է ոխը» մեկ շաբաթ, Բ տարբերակ «Ցվայ ոխը» երկու շաբաթ և Ց տարբերակ «Ֆիե ոխը» չորս շաբաթ։ Երբ աուդիոյի մեջ մենք լսեցինք հետևյալը. Տղան մոտեցավ եւ ասեց. «Գuten Tag, ich möchte eine Sprachkurs besuchen»։ Բարև ձեզ, ես ուզում եմ մի հատ խոսակցական կուրսի մասնակցեմ, լեզվի կուրսի մասնակցեմ։ Wir lang dauern Ihre Kurse։ Ինչքանն է ձեր կուրսի տևողությունը։ Եվ տիկինը պատասխանեց. Die Sommerkurs jetzt im Juli und August zwei Wochen։ Ամառային կուրսերը հիմա հուլիսին եւ օգոստոսին են, երկու շաբաթով։ Եվ մենք արդեն իմացանք մեր հարցի պատասխանը, որը B տարբերակն է, ցվայ ոխ է։ Բայց շարունակեմ թարգմանելը։ Կինը ասում է unsere normale Kurse tauen aber drei oder vier Wochen։ Մեր նորմալ կուրսերը բայց 3 կամ 4 շաբաթ են։ Այսինքն մենք իմանում ենք, որ նորմալ կուրսերը 3 կամ 4 շաբաթ են, բայց ամառային կուրսերը 2 շաբաթ են։ Մեր հարցը հետեւյալն է. ինչքան է տևում ամառային կուրսը։ Ամառային կուրսը տևում է 2 շաբաթ, բ տարբերակը։ Եվ տղան ասում է. Gut, ich möchte eine Sommerkurs։ Լավ, ես ուզում եմ մի հատ ամառային կուրս։ Եվ կինը ասում է. Իմ Յուլի օդը Ագուստ։ Հուլիսին թե օգոստոսին։ Եվ ասում տղան պատասխանում է. Anfang Juli, հուլիսի սկզբին։ Nummer 5 Ich höre, Sie haben eine neue Kollegin? Nicht nur eine, zwei neue Kolleginnen. Oh, das ist ja sehr gut. Da haben Sie aber Glück. Nein, nicht so gut. Vor vier Monaten hatte ich noch drei Kolleginnen im Büro und wir haben weiter viel, nein, noch mehr Arbeit. Ich höre, Sie haben eine neue Kollegin? Nicht nur eine, zwei neue Kolleginnen. Oh, das ist ja sehr gut. Da haben Sie aber Glück. Nein, nicht so gut. Vor vier Monaten hatte ich noch drei Kolleginnen im Büro und wir haben weiter viel, nein, noch mehr Arbeit. Hingerollt Harze hätte Werner. Wie viele neue Kollegen hat die Dame? Kani hat nur Kollegen und die Kinder. Adalberg drei, Բ տարբերակ ցվայր եւ Ց տարբերակ ֆի է։ Աուդիոյի մեջ մենք լսեցինք հետեւյալը։ Տղամարդը հարցրեց. Տղամարդը ասեց. «Իշյողեց Sie haben eine neue Kollegin»։ Ես լսել եմ, որ դուք ունեք նոր գոլեգա։ Եվ կինը ասեց. «Nicht nur eine»։ Ոչ թե միայն մեկ։ Zwei neue Kolleginnen։ Երկու նոր կոլեգա։ Եվ այս նախադասությունից մենք իմացանք, որ B տարբերակն ենք նշելու խաչով պատասխանների թերթիկում։ Պարզ ասում է «Ցվայ նոյե կոլեգին»։ Եվ այդտեղից հետո տղամարդը շարունակում է խոսակցությունը. «Օ, das ist ja sehr gut»։ Դա շատ լավ է։ Da haben Sie aber Glück, դու շատ երջանիկ ես։ Եվ կինը դժգոհ պատասխանում է. Nein, nicht so gut։ Ոչ, այնքան էլ լավ չէ vor Monaten hatte ich noch drei Kolleginnen im Büro. Չորս ամսվա մեջ ես ունեցել եմ 3 նոր կոլեգա օֆիսում und wir haben weiter viel viel եւ հիմա մենք կրկին ունենք շատ շատ կոլեգաներ nein noch mehr arbeit այդքան աշխատանք չկա Nummer 6. Guten Tag, ich möchte bitte Frau Horn sprechen. Frau Horn ist leider nicht im Büro. Sie ist von Mittwoch bis Freitag im Urlaub, aber am Montag kommt sie aus dem Urlaub zurück. Ab 8 Uhr ist sie im Büro. Aha. Na, dann rufe ich nächsten Mittwoch wieder an. Da habe ich Zeit. Guten Tag. Ich möchte bitte Frau Horn sprechen. Frau Horn ist leider nicht im Büro. Sie ist von Mittwoch bis Freitag im Urlaub, aber am Montag kommt sie aus dem Urlaub zurück. Ab 8 Uhr ist sie im Büro. Aha. Na, dann rufe ich nächsten Mittwoch wieder an. Da habe ich Zeit. Վեցերորդ հարցը հետևյալն է. Wann ist Frau Horn aus dem Urlaub zurück? Երբ կվերադառնա Frau Horn-ը արձակուրդից։ Am Montag երկուշաբթին, am Mittwoch չորեքշաբթի, am Freitag ուրբաթ։ Եվ լսելով աուդիոն մենք տեսանք հետևյալը. Guten Tag, ich möchte bitte Frau Horn sprechen։ Բարև ձեզ, ես ուզում եմ Frau Horn-ի հետ զրուցել։ Եվ տղամարդը պատասխանում է. Frau Horn ist leider nicht im Büro. Sie ist am Mittwoch bis Freitag im Urlaub։ Frau Horn-ը ցավոք օֆիսում չէ։ Նա չորեքշաբթից մինչև ուրբաթ արձակուրդի մեջ է։ Aber am Montag kommt sie aus dem Urlaub zurück։ Բայց երկուշաբթի նա կվերադառնա արձակուրդից։ Այսպիսով մենք տեսանք, որ ա տարբերակն է ճիշտ, ամ մոնթակ։ Շարունակենք թարգմանելը։ Կինը ասում է. «Ահա, նադան, ռուֆիշ նեխստե միտվող վիդը ան»։ Այդ դեպքում ես կզանգեմ հաջորդ չորեքշաբթի։ Դա հաբե իշ ցայտ։ Այդ ժամանակ ես ունեմ այդ ժամանակ ես ունեմ ժամանակ։ Teil 2. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Sie hören jeden Text einmal. Beispiel. Frau Katrin Gundlach, angekommen aus Budapest, wird zum Informationsschalter in der Ankunftshalle C gebeten. Frau Gundlach, bitte zum Informationsschalter in der Ankunftshalle C. Մաս երկրորդ Kurzen Sie die richtige Lösungen an. Ընդգծեք ճիշտ պատասխանները խաչով։ Sie hören jeden Text einmal. Դուք կլսեք յուրաքանչյուր տեքստ մի անգամ։ Beispiel, օրինակ։ Եվ պաշպիելը ես չեմ թարգմանի, քանի որ առաջին տեքստի մեջ նույնպես նույն պաշպիելն էր եւ ես արդեն թարգմանել եմ։ Դուք կարող եք միացնել առաջին տեստի վիդեոն եւ այնտեղ լսել։ Nummer 7 Liebe Fahrgäste, unser Zugrestaurant ist geöffnet. Sie bekommen jetzt am Morgen ein leichtes Essen mit Kaffee oder Tee, Saft, Ei und Käse für nur 6,50 Euro. Und zu Mittag können Sie ein warmes Essen wählen. Wir freuen uns auf Sie. Hamar J. Liebe Fahrgäste, Hergeli Hacahurtner, unser Zugrestaurant ist geöffnet. Մեր գնացքի ռեստորանը բաց է։ Sie bekommen jetzt am Morgen ein leichtes Essen mit Kaffee oder Tee, Saft, Ei und Käse für nur 56 Euro։ Դուք կարող եք այժմ առավոտյան թեթև սնվել, վերցնելով սուրճ, թեյ, հյութ, ձու, պանիր Ανταμένα Vetsuges Jewrojow. Und zu Mittag können Sie eines warmen Essen wählen. Եվ կեսօրին դուք կարող եք տաք ուտելիք Wir freuen uns auf Sie. Մենք urachenk ենք ձեզ Nummer 8 Achtung, eine Durchsage für die Gäste des Flugs LH487 nach Rom. Bitte kommen Sie zu Ausgang B18 im ersten Stock. Der Ausgang A7 im zweiten Stock ist zurzeit besetzt. Ich wiederhole, Passagiere nach Rom, bitte Ausgang B18. Die Fluggäste sollen in den Einstock kommen. Ինքնաթիռից իջնողները պետք է առաջին հարկ գնան։ Իսկ աուդիոն հետևյալն էր. Աղթունք, ուշադրություն, այն է դուրցage für die Gäste des Flug LH487 nach Rom։ Մի հայտարարություն հրոմ, հրոմից իջած հյուրերի համար, որոնց թռիչքի համարն է LH 487 Bitte kommen Sie zu Ausgang B18 im ersten Stock։ Խնդրվում է մոտենալ B18 մուտքին, առաջին հարկում։ Այսինքն մենք տեսանք, որ պատասխանն է ղիղտիկ, բայց շարունակեմ թարգմանալը։ Der Ausgang A7 im zweiten Stock ist zuerst Besitz։ Երկրորդ հարգի A7-րդ մուտքը այս պահին զբաղված է։ Ich wiederhole, ես կրկնում եմ, Passagiere nach Rom, bitte Ausgang B18։ Ուղևորներ Հռոմից, խնդրում ենք մոտենալ 18-րդ B18-րդ մուտքին։ Nummer 9. Liebe Mitarbeiter, in wenigen Minuten machen wir eine Feueralarmübung. Bitte gehen Sie ruhig zu der nächsten Treppe von Ihrem Büro aus bis zum Ausgang auf die Straße. Warten Sie jetzt auf die Durchsage von Feueralarm und bleiben Sie noch ein bisschen sitzen. Կարդանք 9-րդ հարցը։ Die Mitarbeiter sollen sofort zum Ausgang gehen։ Աշխատակիցները պետք է շտապ անհապաղ դեպի մուտք գնան։ Richtig oder falsch։ Եվ տղամարդը ասում է. Liebe Mitarbeiter, սիրելի աշխատակիցներ, in wenigen Minuten machen wir eine Feueralarmübung։ Մի քանի րոպեից մենք կատարելու ենք հրշեջ իրավիճակի վարժություն, հրդեհային իրավիճակի վարժություն, ֆոեղ ալարմ իբունգ։ Այսինքն մի քանի րոպեից է, ոչ թե անհապաղ։ Այստեղ նշանակում է, որ պետք է մենք խաչով նշենք ֆալշը։ Bitte gehen Sie ruhig zu der nächsten Treppe von Ihrem Büro aus bis zum Ausgang auf die Straße. Խնդրում ենք հանգիստ գնալ մինչև մոտակա աստիճանները եւ դուրս գալ օֆիսի մուտքը մինչև փողոցի մոտ։ Warten Sie jetzt auf die Durchsage von Feueralarm und bleiben Sie noch ein bisschen sitzen։ Սպասեք մինչև հաջորդ հրահանգին եւ խնդրում ենք մնալ նստած, մի փոքր նստել եւ խնդրում ենք մի փոքր նստել։ Փաստորեն 9-րդ հարցի մեջ մենք պետք է false նշենք խաչով։ Nummer 10 Achtung! Leider haben wir bis zum Mittag im ganzen Flughafen ein Problem mit unserem Computersystem. Bitte kontrollieren Sie die Anzeigen zu Ankunft und Abflugzeiten bei der Information. Wir bitten Sie um Entschuldigung. Հասանք 10-րդ հարցին։ Bis mittags gibt es keine Anzeigen zu Ankunft und Abflug։ Մինչև կեսօր չկա ոչ մի տեղեկատվություն թռիչքների մասին։ Եվ աուդիոից մենք լսեցինք. Աղթունք, ուշադրություն, Leider haben wir bis zum Mittag im ganzen Flughafen ein Problem mit unserem Computersystem։ Ցավոք, մենք մինչև կեսօր ամբողջ օթանավակայանում պրոբլեմ ունենք համակարգչային սիստեմի հետ։ Bitte kontrollieren Sie die Anzeigen zu Ankunft und Abflugzeiten bei der Information. Խնդրում ենք ստուգել ձեր թռիչքների ժաման գալու եւ թռչելու ժամանակը։ Եվ wir bitten Sie um Entschuldigung։ Մենք խնդրում ենք ձեր ներողամտությունը։ Այսպիսով մենք տեսանք, որ ճիշտ է, մինչև կեսօր մենք չենք կարող ստուգել թռիչքների ժամանակը եւ 10-րդ հարցը նշում ենք Ղիղտիկ Խաչով։ Teil 3. Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Teil 3. Maß 3. Kochten Sie an A, B oder C. Նշեք An, B-ն կամ C-ն։ Sie hören jeden Text zweimal։ Դուք կլսեք յուրաքանչյուր տեքստ երկու անգամ։ Այսինքն մաս երրորդում նորից մենք յուրաքանչյուր տեքստը լսելու ենք երկու անգամ։ Nummer 11. Hallo Barbara, hier Greta. Ich will am Montagmorgen das Formular für die Wohnungsanmeldung holen. Möchtest du mitkommen? Du kannst dich dann ja auch gleich beim Amt anmelden. Bitte ruf mich noch heute Abend an. Morgen hat das Amt keine Sprechstunden. Tschüss. Hallo Barbara, hier Greta. Ich will am Montagmorgen das Formular für die Wohnungsanmeldung holen. Möchtest du mitkommen? Du kannst dich dann ja auch gleich beim Amt anmelden. Bitte ruf mich noch heute Abend an. Morgen hat das Amt keine Sprechstunden. Tschüss. 11-րդ հարցը հետևյալն է. Wann will Greta das Formular holen? Երբ երբ է ուզում Գրետան ֆորմուլյարը վերցնել։ Heute Abend, այսօր երեկոյան, morgen, վաղը, Montag morgen, երկուշաբթի առավոտ։ Աուդիո աուդիոից մենք լսեցինք հետևյալը. Hello Barbara, here Greta. Ich will am Montagmorgen das Formular für die Wohnungsanmeldung holen. Բարև Բարբարա, այստեղ ես Գրետան եմ։ Ich will am Montagmorgen Ես ուզում եմ երկու շաբթի առավոտյան das Formular für die Wohnungsanmeldung holen։ Բնակարանների գրանցման ֆորմուլյարը վերցնել։ Այսինքն, այս առաջին հենց առաջին նախադասությունից մենք իմացանք, որ Մոնթակ Մորգենն է ճիշտ պատասխանը, C տարբերակը, որը նշում ենք խաչով։ Շարունակեմ թարգմանելը։ Նա ասում է. «Möchtest du mitkommen?» Ուզում ես ինձ հետ գալ։ Du kannst dich ja dann auch gleich beim Amt anmelden։ Դու կարող ես գրանցվել հենց պաշտոնյայի մոտ։ Bitte ruf mich noch heute Abend an։ Խնդրում եմ զանգել ինձ մինչև այսօր երեկո։ Մորգեն հատ դաս Amt keine Sprachstunde։ Վաղը Պաշտոնյան չունի ոչ մի ընդունելության ժամ։ Ընդունելության ժամ չես կարող վերցնել վաղը։ Nummer 12. Hallo Siggi, hier Heinz. Es geht um heute Abend. Ich sehe gerade, das Restaurant Zwiebel hat heute geschlossen. Können wir uns am Bahnhof treffen und dann zusammen ein anderes Restaurant suchen? Das italienische Restaurant um die Ecke soll gut und nicht teuer sein. Bis heute Abend. Tschüss. Hallo Siggi, hier Heinz. Es geht um heute Abend. Ich sehe gerade, das Restaurant Zwiebel hat heute geschlossen. Können wir uns am Bahnhof treffen und dann zusammen ein anderes Restaurant suchen? Das italienische Restaurant um die Ecke soll gut und nicht teuer sein. Bis heute Abend. Tschüss. Herz das nicht gut Wo treffen Sie? Die Freunde, որտեղ են հանդիպում ընկերները։ Ամբանհոֆ երկաթգծի կայարանում, իմ իտալյանիշի ռեստորանտ, իտալական ռեստորանում, իմ ռեստորան Zwiebel։ Աուդիոն լսելով մենք տեսանք. Hello Sigi, hier Heinz, բարև Sigi, այստեղ Heinz-ն է։ Eskertum heute Abend, խոսքը գնում է այսօրվա մասին։ Ich sehe gerade, das Restaurant Zwiebel hat heute geschlossen Ես արդեն տեսել եմ, որ ռեստորան Ցվիբլը այսօր փակ է։ Können wir uns am Bahnhof treffen? Կարող ենք մենք կանգառում հանդիպել։ Եվ այս ֆրազայից մենք տեսանք, որ տարբերակ ան է ճիշտ, տարբերակ ան պետք է մենք նշենք խաչով, am Bahnhof։ Շարունակեն թարգմանելը։ Und dann zusammen ein anderes Restaurant suchen։ Եվ այնուհետև միասին ուրիշ ռեստորան կփնտրենք։ Das italienische Restaurant um die Ecke soll gut und nicht teuer sein. Իտալական ռեստորանը, որ գտնվում է անկյունի մոտ, շատ լավն է եւ թանկ չէ։ Bis heute Abend tschüss, մինչև այսօր երեկո, ցտեսություն։ Nummer 13 Guten Tag, Frau Ewetz. Hier Martin Lopez. Meine Freundin Eva Schmitz ist krank. Sie kann morgen nicht um 8 Uhr zum Gesprächstermin kommen. Kann sie am Mittwoch um 10 Uhr in ihr Büro kommen? Sie hat dann sowieso einen Termin von 11 bis 12 Uhr in ihrem Institut. Ich rufe sie heute noch einmal an. Auf Wiederhören. Guten Tag, Frau Ewetz. Hier Martin Lopez. Meine Freundin Eva Schmitz ist krank. Sie kann morgen nicht um 8 Uhr zum Gesprächstermin kommen. Kann sie am Mittwoch um 10 Uhr in ihr Büro kommen? Sie hat dann sowieso einen Termin von 11 bis 12 Uhr in ihrem Institut. Ich rufe Sie heute noch einmal an. Auf Wiederhören. Հարց 13. Wann kann Eva Schmid zum Gesprächstermin gehen? Երբ կարող է Եվա Շմիցը ընդունելության գնալ։ Morgen um 8 Uhr, վաղը ժամը 8-ին, Mittwoch um 10 Uhr, չորեքշաբթի ժամը 10-ին, Mittwoch um 12 Uhr, չորեքշաբթի ժամը 12-ին։ Աուդիոն լսելով մենք տեսանք. Guten Tag, Frau Everts. Բարև ձեզ, Frau Everts։ Hier Martin Lopez, այստեղ խոսում է Մարտին Լոպեզը։ Meine Freundin Eva Schmitz ist krank. Իմ ընկերուհի Եվա Շմիցը հիվանդ է։ Sie kann morgen nicht um 8 Uhr zum Gesprächstermin kommen. Նա չի կարող առավոտյան ժամը 8-ին ընդունելության գալ։ Kann sie kann sie am Mittwoch um 10 Uhr in ihr Büro kommen? Նա կարող է չորեքշաբթի ժամը 10-ին ձեր office-ը գալ եւ այս նախադասությունից մենք իմանում ենք, որ Եվա Շմիցը կարող է ժամը 10-ին չորեքշաբթի օրը գնալ հանդիպման ընդունելության եւ տարբերակ B-ն մենք նշում ենք խաչով։ Տարբերակ B-ն է ճիշտը։ Շարունակեմ թարգմանելը։ Նա ասում է. «Sie hat dann sowieso einen Termin von 11 bis 12 Uhr in ihrem Institut»։ Այն այսպես թե այնպես նա ժամը 11-ից մինչև 12-ը ունի մեկ այլ ընդունելություն իր ինստիտուտում, մեկ այլ տերմին։ Ich rufe Sie heute noch einmal an։ Ես կզանգեմ ձեզ այսօր եւս մեկ անգամ։ Auf Wiederhören։ Nummer 14. Hier ist Nina. Du, Annette, kannst du bitte heute Nachmittag das Wörterbuch für Spanisch mitbringen? Das für Polnisch brauchen wir heute nicht. Ich sehe gerade, ich habe nur das Wörterbuch für Französisch zu Hause. Ich freue mich schon, mit dir arbeiten zu können. Bis dann. Hier ist Nina. Du, Annette, kannst du bitte heute Nachmittag das Wörterbuch für Spanisch mitbringen? Das für Polnisch brauchen wir heute nicht. Ich sehe gerade, ich habe nur das Wörterbuch für Französisch zu Hause. Ich freue mich schon, mit dir arbeiten zu können. Bis dann. Հարց 14-րդ Welche Wörterbuch ist heute nicht wichtig? Որ բառարանը այսօր կարևոր չէ։ Das Spanish իսպաներեն, Das Polnish լեհերեն, Das Französisch ֆրանսերեն։ Աուդիոյում աղջիկը ասում է. Hier ist Nina, այստեղ Նինան է։ Du Aneta, kannst du bitte heute Nachmittag das Wörterbuch für Spanisch mitbringen? Անետա, բարև, կանց դու խնդրում եմ այսօր կեսօրին քո հետ կբերես իսպաներենի բառարանը։ Das Բուրփոլ nicht brauchen wir heute nicht։ Լեհերենը մենք այսօր լեհերենի կարիքը մենք այսօր չունենք։ Եվ այդ նախադասությունից մենք տեսնում ենք, որ պետք է ընտրենք տարբերակ P-ն։ Տարբերակ P-ն պատասխանների թերթիկում նշում ենք խաչով։ Շարունակենք թարգմանելը։ Ich sehe gerade, ich habe nur das Wörterbuch für Französisch zu Hause։ Ես արդեն տեսել եմ, որ տանը ունեմ միայն ֆրանսերենի բառարան։ Ich freue mich schon, mit dir arbeiten zu können։ Ես շատ ուրախ եմ քո հետ աշխատել։ Bis dann, ցտեսություն։ Nummer 15 Guten Morgen, Frau Seiler. Hier Ernst Müller. Mein Auto ist leider kaputt. Ich muss das Fahrrad nehmen und komme also ein bisschen später ins Büro. Die Straßenbahn ist zu weit weg von mir zu Hause. Bitte entschuldigen Sie mich bei Herrn Krause. Danke. Guten Morgen, Frau Seiler. Hier Ernst Müller. Mein Auto ist leider kaputt. Ich muss das Fahrrad nehmen und komme also ein bisschen später ins Büro. Die Straßenbahn ist zu weit weg von mir zu Hause. Bitte entschuldigen Sie mich bei Herrn Krause. Danke. Եվ վերջին 15-րդ հարցը։ Wie kommt der Herr ins Büro? Ինչպես կգա պարոնը օֆիս։ Mit dem Fahrrad, հեծանիվով, mit der Straßenbahn, տրամվայով, mit dem Auto, ավտոմեքենայով։ Եվ աուդիոյից մենք լսեցինք հետևյալը. Guten Morgen, Frau Seiler, բարի առավոտ, տիկին Seiler, hier Ernst Müller, այստեղ Ernst Müller-ն է խոսում։ Mein Auto ist leider kaputt, իմ մեքենան ցավոք չի աշխատում։ Ich muss das Fahrrad nehmen, ես պետք է հեծանիվ վերցնեմ։ Եվ այս ֆրազայից մենք իմանում ենք, որ ա տարբերակն է ճիշտ՝ միտեմ ֆաղատ Շարունակ եմ թարգմանելը։ Ich muss das Fahrrad nehmen und kommen also ein bisschen später ins Büro. Ես պետք է հեծանիվ վերցնեմ եւ կգամ մի քիչ ուշ օֆիս։ Օֆիս կգամ մի քիչ ուշ։ Die Straßenbahn ist zu weit weg von mir zu Hause. Straßenbahn-ը տրամվայը հեռու է մեր տնից։ Bitte entschuldigen Sie mich bei Herrn Krause. Խնդրում եմ ներողություն հայցեք իմ համար պարոն Krausից։ Danke, շնորհակալություն։ Ende des Tests hören. Schreiben Sie jetzt Ihre Lösungen 1 bis 15 auf den Antwortbogen